Hola y bienvenidos a la hora creepypasta de Minimor. No estoy enojado, solamente estoy sacando mis casillas. Hoy contaremos una creepypasta llamada La Biblioteca embrujada. La creepypasta inicia en una noche de en un día de verano muy lluvioso con, con temperatura fresca en la mañana. Dos estudiantes con uniforme escolar decidieron ir a, ir a su escuela a sacar unos libros. Se quedarían todo el día ahí. En la noche saldrían. Desafortunadamente, llegó la noche. Y se quedaron hasta el otro día porque la biblioteca ya estaba cerrada se quedaron a dormir en la escuela. Cuando de repente, en un, pasillo, escucharon un ruido de ultratumba. Decidieron investigar Desafortunadamente, esos estudiantes murieron sin dejar rastro. A la mañana siguiente, los estudiantes, sus compañeros se enteraron de aquella, de, aquella misteriosa desaparición. decidieron revisar las cámaras de vigilancia, pero lo que se llevaron fue algo aterrador, un misterioso ser de ultratumba se los llevó. Se investigó. Se investigó. Y el archivo ha abierto. Eso ocurrió en una escuela de aquí de Minibu. desapariciones extrañas y asesinatos de estudiantes que, que tengo que investigar. Y eso lo haré mañana. Eso es todo. Y nos vemos en, la una siguiente creepypasta en la creepypasta de mini. Hasta entonces. Mientras voy a subir a la biblioteca donde donde publican. Es creepy. Bueno, vamos a checar aquí los datos de los libros. Ahora sí, no somos así.